Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat terobosan baru Tentang molen Molen yang selalunya isinya pisang ya. Tapi kali ini Saya akan memberikan resep terbaru Pasti anak-anak kalian Suami kalian Pasti suka makanan ini Molen isi Milo Bagaimana caranya dan rasanya seperti apa kenikmatannya ikuti terus mak mak mak makan gede oke geng kita rendam dulu kacang hijau sebelum kita rebus mengapa harus kita rendam agar proses pemasakan perebusan nanti itu lebih cepat oke geng sekarang mulai kita rebus oke geng sepertinya kacang hijau sebentar lagi sudah matang tapi airnya masih banyak sementara ini kita tapis dulu geng karena airnya terlalu banyak geng jadi kita sisakan airnya sedikit setelah itu kita kasih milau milu, milu saset gitu masukkan saja ini untuk satu saset masukkan setelah itu aduk ya aduk terus geng jangan sampai kering dan juga jangan sampai airnya terlalu banyak nanti lembek hasilnya Ah, seperti bubur geng seperti bubur tapi aduk terus geng aduk terus sampai sedikit lekat oke geng sudah seperti ini seperti bubur sekarang kita angkat nah, seperti ini geng sekarang kita blender nah seperti ini geng seperti ini ya kan nah, kita simpan di kulkas dulu geng dan kita akan membuat lapisan molennya ikuti terus geng jangan di skip kali ini saya akan membuat molen milu. nah, dan bahannya untuk pembuatan molen itu adalah lubang ya kan band segini nah ini adalah baking powder lepas itu ini adalah garam sedikit beri tepung seperempat dan kita kasih gula gula gula halus gula halus kita kasih satu sendok saja geng cukup setelah itu garam baking powder dan blue kita masukkan dan kita kasih air oke geng sekarang siapkan plastik adonan seperti ini ya kan kita tutup kita simpan di dalam peti kulkas selama satu jam oke geng sudah satu jam dan ini adalah adonan molennya gitu. adonan molen Bro. Oh. kita tekan geng kita potong geng dan setelah itu pakai alat ini geng untuk menipiskan nah, kita tipiskan nah, seperti ini geng terus nah, kita tipiskan seperti ini geng nah seperti ini geng ini geng dan ini adalah Milo yang saya campur kacang hijau tadi kita kempal-kempal seperti ini ya kan? setelah itu kita taruh di sini ya terus kita gulung kita gulung kita gulung seperti ini guys budine ya nah, kita gulung seperti inilah geng nah, nah seperti ini Nah, geng, seperti ini, geng. Sekarang kita goreng. Oke, geng. Sekarang proses penggorengan molen Milo kacang hijau Wow, wow, nikmat geng, nikmat geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita menikmati molen. Wow. Dan pastinya secangkir kopi guys. Bagaimana rasanya? Kita coba. Hmm. Ternyata nikmat silakan mencobanya di rumah jangan lupa like comment and subscribe dan share bila ada silap kata mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh